Pan wyt ti'n ifanc ac yn gwneud penderfyniadau am waith, gall fod yn anodd dod o hyd i'r atebion cywir. Dyna sut roedd Saima yn teimlo pan orffennodd yr ysgol. Er iddi gael rhai tygau da, nid oedd yn gallu dod o hyd i swydd roedd yn ei hoffi, ac roedd yn ei chael hi'n anodd gweld dyfodol disglair. Yna dechreuodd ar brentisiaeth gyda chwmni lleol, ac ar ei dyrnod cyntaf, newidodd popeth. Mae prentisiaethau yn helpu i ddysgu sgiliau go iawn mewn swydd go iawn, ennill cyflog, astudio ar gyfer cymwysterau ymarferol a datblygu gyrfa. Ac oherwydd bod perchnogion busnes yn wirioneddol yn gwerthfarogi brwdfrydedd pobl ifanc, os wyt ti'n dal ati yn dda, gall ei lwyddo yn gyflym. Gofyn i Saima, mae ei chwmni newydd ei hychwanegu at ei cronfa dalent, gan roi hyd yn oed mwy o gyfle iddi ddatblygu sgiliau a byw bywyd y gall fod yn falch ohono. Felly os wyt ti'n chwilio am lwybr gyrfa a llarwyn at ddyfodol disglair, yr ateb yw prentisiaethau.